Oh. Y bueno, yo ya mismo termino mi film. Todos vamos a terminar estos films. Vamos a graduarnos, conseguiremos trabajos, haremos que esto suceda. Vamos, chócala. ¿Y cómo vas con tu film? ¿Ya lo terminas? Dani, son increíbles. No, están horribles. Vamos, no seas tan modesto. No puedo dibujar. Supongo que los descartaré de todos modos. Raya, tu animación se está pasando a mi lado otra vez. ¿Te importaría? Espera. Espera. El mismo acabo, solo me queda un último ángulo. ¡Lo tengo! ¡Cami, lo encontré! está bien, está bien. Vamos, salgamos de aquí, ¿ok? ¿Estás lista? ¿Lista? Raya, Raya, ¿estás lista? ¿Lista? Ok, vamos. se ve bien. De seguro se salieron del basurero y nos van a encontrar. para a destruir nuestros filmes! ¡Raya! ¡Los asustas! No, está bien. Tranquilos. Vamos muchachos, tenemos que trabajar. Ya no tenemos tiempo. ¡Perfecto! Ahora todos reprobaremos. Nunca digas que vamos a renovar otra vez. ¿Escuchaste? No, yo te estoy diciendo que no vamos a renovar. No vamos a renovar. Si no vamos a renovar, es por este semestre. Y no vamos a poder renovar por este semestre. Miren. Escuchen todos, tomen sus films. Tengo un plan. Oigan, no se olviden de guardar. Está bien, recuerden su estado. Ryan. Un segundo, me queda un ángulo. Ya basta, el ángulo está bien. Mis dibujos son horribles. Daniel, está bien, serán increíbles. Tyler, ¿estás listo? Renderizando animación al 90%, 93, 96, 97, 98, 99. ¡Estudiantes de CalArts! ¡Nosotros los cubrimos! ¡Vayan ya y terminen sus films! ¡Ya lo escucharon! ¡A terminar nuestros films! Muy bien, chicos. Devolvamos esa cosa a la basura. Aquí viene... ¡Daniel! Excelente, Dani, fue increíble. ¡Se acercan trazas! Raya, anima más las piernas. ¡Retrocedemos! Muy bien, eso es. Ok chicos, preparando el misil. sé, pero... La pierna está destruida. Está bien, yo cubro tu espalda. Y tu pierna. ¡Listos! ¿Todos juntos? Bien muchachos, al menos animamos como un excelente equipo. Oigan chicos, terminen sus films, ¡los ayudaremos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Podemos hacerlo!